تخيل تسمع الصوت من كل مكان في لعبتك المفضلة يا هلا ويا مرحبا معاكم هاشم العلوي من خلال هذه القناة راح أشارككم كل المعلومات اللي تساعدكم في الحصول على أعلى جودة ممكنة من الصوت في أعمالكم الفنية المختلفة وفي هذه الحلقة بنكتشف كيف يتعامل جهاز PlayStation 5 مع نظام الصوت بتقنية 3D قبل لا نبتدي الحلقة إذا كانت هذه أول مرة تزورونا في القناة لا تنسوا تضغطون على زر ال like وتشتركون في القناة عشان توصلكم كل الفيديوهات اللي راح تساعدكم في تطوير مهاراتكم في الإنتاج الصوتي شهر نوفمبر هو شهر مميز لجميع محبي ألعاب ال video games لأن شركة سوني وشركة مايكروسوفت راح يطلقون جهازين PlayStation 5 و Xbox Series X أقوى جهازين في السوق والجهازين يتمتعون بقوة عالية في تقنية ال graphics ولكن هذا الجيل من الأجهزة يعرفنا على الجيل الجديد في تقنية الصوت وهي تقنية الصوت ثلاثي الأبعاد بنخصص هذه الحلقة لجهاز PlayStation 5 وإن شاء الله بنخصص حلقة جديدة لجهاز ال Xbox Series X فأعطونا اللايكات عشان ننزل الفيديوهات الجديدة مع كل جيل جديد لأجهزة ال video games نلاحظ نقلة نوعية كبيرة في جانب ال graphics. لكن اللي ما يتكلم عنه الكثير هو النقلة الكبيرة في جانب الصوت أيضا وجهاز PlayStation 5 هو بدون شك واحد من أقوى أجهزة هذا الجيل واللي يقدم تقنية مبتكرة في الصوت واسمها Tempest Engine وهي تقنية خاصة بشركة سوني اللي ابتكرتها شركة سوني نفسها شركة سوني تستخدم تقنية Tempest Engine لتشغيل الصوت في الألعاب بتقنية الصوت ثلاثي الأبعاد أو 3D Audio واللي تخلي الشخص يعيش بيئة اللعبة ويسمع الأصوات من كل الاتجاهات في العالم الافتراضي فتخيل نفسك في لعبة مثل لعبة Call of Duty وتقدر تسمع خطوات الناس اللي فوقك أو من على جهة اليمين أو على جهة اليسار أو مثلا في لعبة سبايدر مان اللي بتكون من أول الألعاب المتوفرة في وقت إطلاق الجهاز تخيل انك تسمع اصوات السيارات من كل جهه وصوت الهواء من جميع الجهات وانت تتنقل بين العمارات او تخيلوا لعبه Metal Gear الجديده واللي بيكون فيها الصوت بطريقه ترى Metal Gear خلاص ها ما في او أوكي سوني استخدمت هذه التقنية عن طريق استخدام شريحة مشابهة لشريحة ال graphics الموجودة في الجهاز وهي شريحة AMD اللي أعادت شركة سوني هندستها بطريقة تخليها متخصصة فقط لتشغيل تقنية تيمبس انجن فهذه الشريحة هي المشغل الرئيسي لهذه التقنية ودورها هو تشغيل الخوارزميات المختلفة في اللعبة اللي تتبع مكانك وتشغل الصوت بالطريقة المطلوبة والسؤال هني هل نستطيع نتمتع بتقنية الصوت ثلاثي الأبعاد من خلال التلفزيون؟ الإجابة نعم ولا حاليا سوني تقول بأن ليست جميع أجهزة التلفزيون قادرة على أنها تشغل هذه التقنية ولكنها تقول أيضا أنها بتطرح في السوق تحديثات على التلفزيونات الموجودة قادرة على تشغيل الصوت بشكل افتراضي اللي هو اسمهم Virtual Sound Profiles المشكلة ما نعرف متى راح تصير هذه التحديثات مع انطلاقة الجهاز سوني بتطرح أيضا سماعات جديدة اسمها Pulse 3D وهي الطريقة الوحيدة حاليا للتمتع بتقنية الصوت الجديدة بشكل كامل طبعا نقدر نستخدم أي سماعات خاصة بال PlayStation عن طريق تركيب هذه السماعات بوصلة ال audio jack مباشرة في ال controller. ولكن سوني تخبرنا بأن سماعات ال Pulse 3D مصممة خصيصا لتشغيل الصوت بأفضل طريقة تضمن لنا الترجمة الصحيحة للأصوات بشكل ثلاثي الأبعاد تستخدم تقنية Tempest Audio Tech الخوارزميات المختلفة في تحديد أفضل طريقة لتشغيل الصوت اللي يتناسب مع نوع أذن المستخدم ولأن أذن كل شخص تختلف فمن المستحيل طبعا أن شركة سوني تصنع تقنية تمشي مع كل الناس لهذا السبب استخدمت سوني مجموعة من 100 شخص وطورت خمس ملفات افتراضية خاصة تتماشى مع أغلب الناس والأمر المخيف شوية في هذه النقطة هي أن هذه الخوارزميات جزء أساسي من عملها هي تطوير نفسها بنفسها بشكل مستمر يعني باستخدامك لهذه السماعات أنت توافق على تزويد شركة سوني بالمعلومات اللازمة لتطوير هذه التقنية تتذكر اتفاقية الاستخدام اللي وقعتها مع سوني أول ما شريت الجهاز؟ تذكرها؟ من خلال هذه التقنية أنت تعطي سوني مطلق الحرية في استخدام المعلومات اللي تجمعها عن استخدامك في تحسين أنظمتها في المستقبل وفي ختام هذه الحلقة أقول لكم بأني بأشد الحماس لتجربة هذه التقنية الجديدة لما يتوفر جهاز ال PlayStation 5 شو رأيكم في هذه التقنية؟ تواصلوا معي عن طريق التعليقات وشجعوني لمواصلة إنتاج هذه الحلقات لكم أتمنى لكم كل التوفيق وأشوفكم إن شاء الله في الحلقة القادمة